आप सबका स्वागत है नमस्कार देखिए कलकी जी ने अपने पिता विष्णु यश को यश में गेद करने की इच्छा प्रकट की और बौद्धों की नगरी का नाम था कीटकपुर जहाँ सेना सहित आक्रमण किया और यहाँ के लोग जात पात धर्म का कोई भेद नहीं मानते रीत रिवाज न मानकर केवल अपने शारीरिक सुख के लिए प्रधानता देते महत्व देते बौद्धों के राजा जी ने जी अपनी विशाल सेना के साथ सांड पर सवार जो सांड क्या होता है सांड मतलब बैल बैल की तरह सांड जिसकी सींग लंबी होती है वह सांड सवार होकर लड़ने आया और घमासान युद्ध किया और जिससे जिनकी मौत हो जाती है और इस तरह से बौद्धों की नगरी कीटकपुर आक्रमण करते हुए कसीरी कल के जी जाते हैं और सब का आक्रमण करते हैं इस प्रकार से आक्रमण घमासान युद्ध हुआ और घमासान में उन्होंने आक्रमण कर ये प्रकार से हम आपको आज के नगरी कीटकपुर में आकर करते हुए सबका आक्रमण युद्ध हुआ और विशाल युद्ध घोर घमासान युद्ध होकर सबकी मौत हो गई इस प्रकार से आपको ये घमासान युद्ध के बारे में बताया कल आपको इस सेब के बारे में और इससे अच्छी जानकारी बताएंगे शुरू कल की